Bam, bam, uh, تيتي او بانج شاف راسي نقول كاتينا اجداني لها جاكين مولف uh, تيتي او بانج شاف راسي نقول كاتينا اجداني لها جاكين طلع لداري انديبوند بلا من الحس ديما ما عندوش يبس كتعي دور الدور كنجيها من اللور نبركي لا كيس ما عنديش مع الطابلة والو بزاف كيجيبو لي لا عينك في القوادة انا عيني في لاميتريس علي سم في الدم هادي كلشي كندم يا وجاز شحال من صديق حبيب كانوا كعز حطرهم لادق كنت غنشوف نشوف كان بزاف لي قراب في ظهري خويا شلا الطراب لا فامي لو اس لا فامي لو اس بيتش I like this I like this smoke cannabis smoke cannabis بنزو مود اس مول اوف ايرث تي تي او بانج شاد فاسين قول قدام عجباني لها تشاكانج مول اوف ايرث تي تي او بانج منه فيستاس كاميكيلو بنطحه ململو راني كلعب بالميلو يس كلعب بملو مايكس كاربليك شابيلو شوكيس ديريكتو قوتيلو بيتشي سمعتن ليا بابا هلو ما عنديش معاك واحد النف فرونسي زيتا وليت خبت بنف بلا ما ديريش يشوفات فريمون ولا ما كتبغيش ما منف اون سفاك ترونكيل ونشوف نتفليكس مكميش وان La famille le S, la famille le S. Bitch, I like this, yes, I like this. Smoke cannabis, smoke cannabis. Benzo mode S, Benzo mode S. More love, uh, uh-huh. more love. Cici obejść, że twój single katem Aż ten il hecia again Mall of her Cici obejść, że twój single katem Aż ten il hecia again Mall of her